Assalomu alaykum hammaga. Siz yana English Club kanaldasiz. Bugun yana o'sha English Grammar in Use, ya'ni biz odatda o'zbeklar Murphy deb ataydigan kitobimizdan ikkinchi mavzuni davom ettiramiz. Demak, ikkinchi mavzuyimiz Unit 2 uh, Present Simple zamoni. Present Simple bu hozirgi oddiy zamon. Qani bo'lmasam boshladik. Study this example situation. Demak, bu vaziyat, ya'ni misolni bu quyidagi misolni o'rgan deyapti. Alex is a bus driver. Alex is a bus driver. Demak, Alex hop avtobus haydovchisi. But he now he but now he's in bed asleep. But now he's in bed asleep. Demak, lekin hozir u yotoqda, uyquda deyapti. is not driving a bus. He is not driving a bus. Demak, u avtobus hozir haydamayapti. Mana o'tgan safar o'tganimizda is not driving bu present continuous. Demak, bu hozir uxlayapti. Rasmda ko'rib turibsiz, uxlayapti, avtobus haydamayapti. Xo'p, he is asleep. U uyquda. Endi mana present simple keladi mana shu yerda. But deyapti, lekin He drives a bus. He drives a bus. Demak, bu yerda aytyapti, u avtobus haydaydi. Drive mana bu present simple ni mm, ko'rsatib beryapti. He drives a bus. U avtobus haydaydi. yoki he is a bus driver. Demak, u avtobus haydovchisi. He is a bus driver. Present simple zamonini mm, yasashda mana quyidagi mana shu uh, formula deysizmi yoki struktura deysizmi mana shundan foydalanib hop yasaladi misol uchun hmm, drive yoki drives bo'ladi walk walks hop drive mashina mashina haydamoq qanaqa bo'lsa ham transport haydamoq uh, walk ishlamoq walks hmm, do does qilmoq bajarmoq va hokazo etc is the present simple. Demak, mana shular present simple deyapti. Endi present simple da hmm, mana bu egalik almoshlari bo'ladigan bo'lsa, uh, mana bu to'rtta I, we, you, they egalik almoshlari bilan fe'lni oddiy shaklini ishlatamiz. Demak, fe'lga hech nima qo'shilmaydi. Misol uchun I drive yoki we drive yoki you drive yoki they drive vaqtki qolgan fe'llar bilan shu holatda ketadi. We walk, they do va hokazo. Lekin mana bu ingliz tilida tricky part deymiz. Demak, haliga tricky part nima desam bo'ladi? Aldamchi qismi desam bo'ladi, chalg'ituvchi qismi. Mana shu joyga yaxshilab e'tibor berishingiz kerak. He, she, it bilan fe'lga as yoki -es qo'shiladi. Misol uchun, he drives. Mana ishlatmaysiz. He drive deb fe'l o'zini ishlata olmaysiz. Unda grammatik xato bo'ladi. Demak, he drives yoki she drives yoki it drives yoki he e, boshqa fe'llar bilan he walks yoki it walks yoki she does va hokazo. Endi present simple qaysi holatlarda ishlatiladi? Present simple ni hmm, ishlatadigan holatlar. Birinchidan we use the present simple to talk about things in general. Demak, aytayapti, biz present simple ni umumiy narsalar haqida gapirganimizda ishlatamiz. We use it biz uni foydalanamiz to say that something happens all the time yoki repeatedly. Demak, biz uh, biror nimani har doim yoki qayta-qayta sodir bo'lishini aytganimizda present simple ishlatamiz. yoki that something biror narsa is true in general yoki nimadir uh, umuman to'g'ri, haqiqat bo'lganda present simple ishlatamiz. Keling, mana misollarga qarab o'tamiz. Birinchisi. <clears throat> nurses, nurses look after patients in hospitals. Nurses look after patients in hospitals. Demak, nurses deyapti, hamshiralar look after qaraydi. Uh, look after degani bu uh, phrasal verb deydi. Ingliz tilida phrasal verb deydi. Uh, look after qaramoq, g'amxo'rlik qilmoq ma'nosida ishlatiladi. Demak, hamshiralar patientlarga, mm, ya'ni bemorlarga bolnitsada qaraydi, g'amxo'rlik qiladi. Bu yerda look after hech qanaqa s qo'shilmayapti, chunki mana bu nurse fe'l uh, uh, noun bo'lsa, uh, ot, o'zbek tilida ot bo'lsa, s bilan ko'plikda kelyapti, ya'ni nurses who they nurses ular ko'pchilik bo'lgani uchun bu yerda look after bo'lib ketyapti. Looks after bo'lishi uchun demak bu joyda bu s uh, s ni olib tashlash kerak edi. Agar nurse bo'lganda bu joy looks after patients in hospitals bo'lardi. Ikkinchi misol. I usually go away at weekends. I usually go away at weekends. men odatda dam olish kunlarida boshqa joyga ketaman go away go away degani demak ketmoq umuman misol uchun yashaydigan joyingizdan boshqa joyga boshqa shaharga boshqa joyga umuman turgan joyingizdan boshqa joyga ketishi go away away degani o'zi boshqa joyda degani go away qayergadir ketmoq I usually go away at weekends. Men odatda hop dam olish kunlarida boshqa joyga ketaman misol uchun dam olishga bo'lishi mumkin hop the earth the earth goes round the sun the, the earth goes round the sun demak yer quyosh atrofida aylanadi go o'zi go degani bormoq degani go round bo'lsa demak aylanmoq э, ma'nosida keladi go round bu ham phrasal verb bo'lib kelyapti mm, goes round the sun ya'ni yer quyosh atrofida aylanadi bu yerda earth earth yer ya'ni uh, birlikda birinchi shaxs uh, yo'q birinchi shaxs emas birlikda kelgani uchun mana bu go fe'liga s qo'shilyapti goes bo'lyapti the uh, the earth goes round the sun ya'ni yer quyosh atrofida aylanadi the earth go round the sun deb aytolmaysiz esingizda bo'lsin ho'p keyingisi the cafe opens at 7:30 in the morning the cafe opens at 7:30 in the morning demak kafe ertalab 7:30 da ochiladi opens the cafe nimani cafe bo'lgani uchun opens bo'lyapti sizda bo'lsa mana birlikda kelyapti chunki bu the cafe opens at 7:30 in the morning Xo'p, remember demak yodingda tutyapti eslab qol remember i walk but deyapti lekin he walks men ishlayman i i bilan walk o'zi kelyapti fe'lni xuddi yuqorida aytganimizdek lekin he walks u ishlaydi mana bu joyda s qo'shilyapti hmm, chunki bu he bo'lgani uchun they teach they teach ular o'qitishadi but deyapti lekin my sister teaches my sister teaches meni singlim o'qitadi bu my sister bo'lgani uchun mana bunga teachga es qo'shilyapti chunki my sisterga savol bersangiz kim deb so'rasangiz u ga e, javobi u bo'ladi ya'ni she my sister she teaches uh, the first spelling deyapti spelling uchun uh, e, pastda uh, e, appendix 6 demak pastda jadval bor ekan 6 jadval pastda mana shuni qarasangiz spellingga oid mm, qoidalarni ko'rishingiz mumkin Xo'p, keyingi holat. We use do does to make questions and negative sentences. We use do does do does to make questions and negative sentences. Demak, biz do does'ni savollar va inkor gaplarni yasaganimizda ishlatamiz. Misol uchun jadvalga qaraymiz. Do we walk. Do we walk? Oh, ishlamayapti nimagadir. Okay. Uh, do we walk? Biz ishlaymizmi? yoki do you walk? Siz ishlaysizmi? yoki uh, he itke, itga yana qarang, mana bu joyda yana tricky part, o'sha chalg'ituvchi joyi. Uh, e, does endi does kelyapti mana. He it bo'lgani uchun so'roq gapni ishlat so'roq gap yasaganimizda he she itga dasni ishlatyapmiz Does he endi bu tarafidagi bu tarafidagi fe'lga siz ni qo'shmaysiz chunki siz allaqachon mana bu joyda dasni qo'shdingiz ya'ni yordamchi fe'lga does he do u qiladimi u bajaradimi yoki does she do u bajaradimi esingizda bo'lsin so'roq gapda mm, hishi itga man faqatgina mm, birinchi yordamchi fe'lga ya'ni does mana bu doga s qo'shib ishlatasiz does he bo'ladi does he does he drive uh, e, does she walk lekin uh, I, we, you, they da manba men, biz, siz, ular bular bunda do ishlatamiz do you walk siz ishlaysizmi do we drive biz haydaymizmi ya'ni transportni Xo'p, endi inkor shakliga e'tibor beramiz bu joyda inkor shaklida mana bu kishilik olmoshlaridan e, don't, uh, e, don't doesn't oldinga chiqmaydi bu uh, e, kishilik olmoshlaridan keyin keladi Misol uchun, I don't walk yoki you don't drive yoki they don't do. Demak, bu to'rttasi bilan, hop, ko'rib turganingizdek, don't ishlatiladi. Mana shunda siz inkor gap yasaysiz. Ya'ni e, o'sha I don't walk, men ishlamayman. I don't drive, men haydamayman. Endi yana yana he she it har doimgidek tricky ya'ni chalg'ituvchi aldamchi he she itga doesn't ishlatishimiz kerak doesn't he doesn't do u qilmaydi yoki she doesn't drive u haydamaydi Xo'p, mana bu joyda ko'ring, hmm, he she it he she it keyin doesn't kelyapti. Doesn't kelib, bu hech qanaqa ma'no anglatmaydi esingizda bo'lsin doesn't don't mana bular shunchaki e, gapni inkor ekanini ko'rsatib beruvchi yordamchi fe'l sifatida keladi hech qanday ma'no anglatmaydi faqat gapni inkor e, ekanini ko'rsatib beradi xuddi bu joyda ham mana bu joyda ham does do hech qanaqa ma'no anglatmaydi faqat gapni so'roq shaklida ekanini anglatib e, ko'rsatib beradi shuning uchun gap misol uchun she doesn't do desa ikki marta kelyapti hmm, do fe'li ikki marta kelyapti bu yerda siz bittasini tushirib qoldira olmaysiz chunki manba do bu haqiqiy fe'l bu yerda ya'ni ma'no anglatadi bu yerda do mana mana bu joyda misol uchun yozib yozamiz ozgina kattaytirib oladigan bo'lsam manimcha mana shu bo'ladi misol uchun i uh, I don't deylik I misol uchun I don't uh, remember I don't remember I don't remember it misol uchun uh, men men uni eslolmayman men eslamayman esimda yo'q uh, bo'lsa demak bu yerda ko'ryapsiz don't kelyapti remember kelyapti uh, bu yerda fe'l uh, remember bu bu yerda asosiy fe'l endi mana bu Don't faqat yordamchi fe'l sifatida keladi, hech qanaqa ma'no anglatmaydi. Endi gap xuddi u yoqda aytganimdek, mana bu holatda kelishi mumkin. I don't mm, I don't misol uchun I don't do uh, this job. I don't do this job. Demak, men bu ishni qilmayman. I don't do this job. Endi bu yerda qarang, ikki marta do kelyapti. ikki marta do kelyapti bu yerda siz esingizda bo'lsin birinchi mana bu do ya'ni don't mana bundan boshqa farqi bor bu yerda katta don't bu yerda gapni inkor ekanini ko'rsatib beryapti endi do esa o'sha gapdagi haqiqiy ma'noni chiqarib beryapti qilmoq o'zini ma'nosida kelyapti mana bu don't hech qanday ma'no anglatmaydi bu don't bilan demak mana bu don't ikkovsi bir xil, faqat gapni inkor ekanini mm, ko'rsatib beryapti. Endi so'roq shaklida ko'radigan bo'lsak, do you uh, do you uh, remember? Do you remember it? Sen uni eslaysanmi? Mana ko'ryapsiz, do kelyapti gapni boshida. Xo'sh. Keyin do do you do this job. Demak, sen bu ishni qilasanmi? Mana bu do. Mana do i mana bu joyda ham do kelyapti. Esingizda bo'lsin. Xo'p, bu do xuddi mana bu joydagidek hech qanday ma'no anglatmaydi. Asosiy e, gapga ma'no beradigan e, fe'l bu do. Mana bu qilmoq o'zini ma'nosida kelyapti. Do. Mana bu do, mana bu do siz hech qachon tushirib qoldira olmaysiz doimiy sizda bo'lsin bu narsa hmm, agar siz buni e, do you this job desangiz bu xato bo'ladi bu hech qanaqa ma'no anglatmaydi shuning uchun hop gap o'zini holatda mana shu holatda keladi do you do this job yoki hop i don't i don't this job deb mana bunaqa holatda aytolmaysiz uh, e, i don't do this job deb shu holatda kelish kerak shunda grammatikski to'g'ri bo'ladi ho'p qaytamiz qayerda to'xtadik ha mana bu joyda hmm, ozgina cho'zilib ketdi ho'p misollarni ko'ramiz endi i come from canada i come from canada men kanadadanman men kanadadan kelganman where do you come from Where do you come from? Where do you come from? Sen qayerdansan? Sen qayerdan kelgansan? I don't deb kelyapti mana. I don't go away very often. I don't go away very often. Men uh, unchalik ko'p, unchalik tez-tez boshqa joyga bormayman. Ya'ni o'sha xuddi tepada aytgandek dam olishga boshqa shaharga nazarda tutib aytyapti i don't go away mana don't go hmm, inkor xuddi mana bu jadvaldagidek don't kelyapti i don't go keyingi gap what does this word mean what does this word mean demak bu so'z nimani anglatadi bu so'zni ma'nosi nima ko'rib turganingizdek this word bo'lgani uchun mana bu so'z this word bo'lgani uchun bu birlikda kelyapti words deb mana bu joyga s qo'shib qo'ymayapti birlikda bo'lgani uchun does keladi chunki mana bu joyda biz birlikka does qani yo'g'i mana bu joyda furoq birlikka does ishlatamiz he she it uh, what does this word mean demak bu so'z nimani anglatadi mana bu holatda aytolmaysiz qani what means this word bu bu xato gap grammatический xato bo'ladi Hop, rice oh, rice doesn't grow in cold climates rice doesn't grow in cold climates demak grunch sovuq uh, iqlimlarda o'smaydi doesn't grow rice yana rice ko'ring mana rice birlikda kelyapti. Demak, doesn't grow bo'ladi. Mana e'tibor bering, doesn't bo'lgani uchun keyingi fe'l grow deb fe'l o'zini holatda qoladi. Hech qanaqa s qo'shilib qolmayapti. hop in the following examples, demak quyidagi misollarda do is also the main verb do you do doesn't do. Man man aytgan narsam misolni ko'ramiz. What do you do? What do you do? siz nima ish qilasiz bu o'zi shunaqa expression ham eslab qolsangiz bo'ladi what do you do desangiz nima ish qilasan degan ma'noda savol so'ragan bo'lasiz what do you do mm, i work in a shop i work in a shop men do'konda ishlayman mana bu yerda mana bu ikkita do kelyapti xuddi aytganimdek demak birinchi do yordamchi fe'l ikkinchi do esa asosiy fe'l ya'ni gapga ma'no beradi he's always so lazy he's always so lazy u har doim juda ham dangasa deyapti he doesn't do anything to help he doesn't do anything to help u demak yordam berish uchun hech nima qilmaydi yana doesn't yordamchi fe'l do asosiy fe'l bo'lib kelyapti he doesn't do anything to help u yordam berish uchun hech nima qilmaydi xo'sh keyingi holat uh, we use the present simple to say how often we do things demak biz present simpleni uh, narsalarni qanchalik uh, tez tez bajaramiz uh, qanchalik tez tez bajarishimizni aytganimizda hop present simple ishlatamiz misoliga ko'ramiz misoliga qarasak ko'proq tushunarli bo'ladi hop i get up at 8 o'clock every morning i get up at 8 o'clock every morning men har kuni ertalab soat 8 da turaman ya'ni uyg'onaman o'rnimdan turaman i get up hop demak bu har doim takrorlanadigan e, ish harakat bo'lgani uchun ya'ni e, xuddi mana bu joyda aytyapti how often we do things biz demak e, nimanidir takrorlanishini nazarda tutganimizda desak bo'ladi buni ham nimadir narsa qayta qayta takrorlanishi how often do you go to the dentist how often do you go to the dentist Siz qanchalik tez-tez tish doktoriga borasiz? How often do you go to the dentist? Hop. Mana shu uh, mana shu phrase, phrase deymiz ingliz tilida, o'zbekcha nima desam bo'ladi? Ibora. Ha, ibora. How often shuni uh, eslab qolsangiz bo'ladi. How often? Xo'p, qanchada deb o'zbek tiliga tarjima qilamiz biz. lekin buni to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsak how often degani qanchalik tez tez qanchalik tez tez tish doktoriga borasiz deb o'zbekchada aytsa manimcha g'alati bo'ladi shuning uchun aytaylik qanchada tish doktoriga borasiz desak chiroyliroq bo'ladi demak how oftenni eslab qoling bu present simple bilan ishlatiladigan ibora how often qanchada qanchalik tez tez Uh, how often uh, do you uh, italic? How often do you drink tea? قنچلی تستس چای چسس یا که how uh, often do you drink coffee قنچلی تستس کافی چسس و هاکزا Julie doesn't drink tea very often Julie doesn't drink tea very often Yeah, demak Julie judayam tez Uh. kofe, e, choy, choy ichmaydi. Julia deyapti, Julie unchalik unchalik ko'p choy ichmaydi. Very often. Juda tez-tez, tez-tezda kuchaytirib beryapti very bilan. Very often. Juda ham tez-tez. Xo'p, keyingi misol Robert usually goes away two or three times a year. Robert usually goes away two or three times a year demak Robert deyapti odatda hmm, yiliga 2 marta yoki 3 marta 2 marta yoki 3 marta boshqa joyga boradi. Ya'ni go away, o'sha ya'ni dam olishga uh, yiliga 2-3 marta boshqa joyga boradi. Boshqa shaharga borishi mumkin, boshqa davlatga borishi mumkin, qayergadir dam olishga. Xo'p, shunaqa ma'noni anglatadi. endi mana oxirgisiga yetib keldik yana present simpleni hmm, mana shular bilan ishlatamiz i promise i apologize i promise i apologize va hokazo i promise va'da beraman i apologize uzr so'rayman Qo'y, qoidasini o'qiylik. Sometimes we do things by saying something Demak, ba'zida biz nimadir deb narsalarni bajaramiz, deyapti. Misol uchun, for example, when you promise to do something. When you promise to do something, misol uchun siz qachonki biror nima qilishni qilishga va'da berganingizda, you can say, siz aytishingiz mumkin, I promise. Men va'da beraman. I promise bla bla bla. Nimadir nimadir. yoki When you suggest something, you can say I suggest. Yoki siz qachonki nimanidir e, suggest e, taklif qilganingizda e, you can say suggest, I suggest. Ya'ni men sizga mana shuni taklif qilaman, shuni aytgan bo'lardim degan ma'noda. Misollarni ko'ramiz. Albatta qoidani tushunish, qoidani o'qib, nimani aytayotganini tushunish nima deydi yoqimli yoqimli emas unchalik shuning uchun misol hammasini yorqin tushuntirib beradi birinchi misol i promise i won't be late i promise i won't be late men va'da beraman kech qolmayman ya'ni men kech qolmaslikka va'da beraman deyapti i promise mana i promise bu ham present simpleda kelyapti not i'm promising mana bu holatda ishlatmaysiz I'm promising deb ayta olmaysiz. Bu xato bo'ladi. Doimo I promise bo'lib keladi. Ya'ni men va'da beraman demoqchi bo'lsangiz, men va nimadir qilishlikka yoki qilmaslikka va'da beraman desangiz, demak present simple da I promise bo'ladi. I'm promising deb mana o'tgan darsda o'tganimizdek present continuous bilan ishlata olmaysiz. I'm promising mumkin emas. Ikkinchi misol. What do you suggest I do? What do you suggest I do? Demak, men nimani qilishimni maslahat berasan, ya'ni taklif qilasan deyapti. Nimani qilishimni taklif qilasan, suggest. What do you suggest? Nima deysan deymiz-ku biz o'zbek tilida. What do you suggest? Ha, nima deysan? Nimani taklif qilasan deganday, what do you suggest deyapti. What do you suggest I do? Nimani qilishimni taklif qilasan yoki maslahat berasan. I suggest that you bla bla bla. Demak, men uh, senga nimanidir nima nimadir qilishni uh, maslahat beraman yoki taklif qilaman va hokazo. Xo'p, in the same way we say, in the same way we say, demak o'sha bir xil anaqada yusunda biz aytamiz I apologize, men uzr so'rayman, uh, I advise, men maslahat beraman, uh, I insist, men uh, talab qilaman mm, I agree men va'da beraman I refuse men demak inkor qilaman va hokazo va hokazo Xo'p, menimcha bu anchagina uh, uzoq dars bo'ldi. Mm, xuddi o'tgan safar aytganimdek, siz exercises, mana bularni, mashqlarni o'zingiz qiling, bajaring. Menimcha tushunarli deb o'ylayman. Agar mm, tushunmagan narsangiz bo'lsa, kommentda yozib qoldirishingiz mumkin. Xuddi o'tgan safar aytganimdek, misol uchun e, kommentga yozishingiz mumkin. Exercise 2 2 dan misol uchun 5-siga tushunmadim. E, mana shu joyda mana shu gapga iboraga tushunmadim. Bu javob to'g'ri ekan. Nimaga bu to'g'ri? E, deb savollar so'rashingiz mumkin. Mana bu mashqlarni albatta bajaring, chunki bu videoni faqatgina ko'rish bilan mm, nima deydi? grammatikangiz rivojlanib qolmaydi siz tezroq rivojlanib va e, effektiv bo'lishini xohlasangiz ko'p ko'p mashq qiling mm, mana bu mashqlarni bajaring va videoni qayta qayta ko'rib tushunmagan joyingiz bo'lsa komment yozib qoldiring ho'p that's it for today guys demak bugunga shu edi o'z fikr mulohazalaringizni kommentda albatta yozib qoldiring sizni fikr mulohazalaringiz doimgidek muhim Agar videosiga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, yoqmagan bo'lsa, dislike ham bossangiz bo'ladi. Kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, albatta kanalga qo'shiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.